Happy birthday, Lola. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Lola. Hipan na, hipan. Lahipan mo. Bago ka paunahan nan. Kairos tulungan mo si Lola. Yon.